a párbeszéd nagyon sokszor egyébként nem van emberek között zajlik, hogy oda hozzá tudnak tenni, hanem olyan emberek között, akik pont hát nem értenek semmihez, csak véleményük van azokhoz. Ez nem probléma, hogy valakinek véleménye van, csak nem hogy hogyan tudja ezt kinyilvánítani. Az egyik fontos probléma, ami felmerült, hogy nekem ugye van egy blogon például a és én ebben eléggé radikális dolgokat néha meg szoktam élni. Nem azt mondom, hogy lőjük le, lőjük meg, daraboljuk föl, hanem azt, hogy cselekedjünk, cselekedjünk, cselekedjünk, mert probléma van. Ez nagyon sokan azzal azonosítják, hogy a radikalizmusnak egy olyan ágát képvisel, ami a terrorizmusba hajlik. Egy marhaság. Én abban az értelemben vagyok radikális, amiben szerintem szinte mindenkinek radikálisnak kell lenni, hogy elkerülhetetlen a változás. A... van egy másik csoport, éppen volt velük egy elég komoly konfrontáció, mert kiemelték a fogokból egy sort az ott található több száz oldal. És ennek hát az egy sornak az alapján engem meg is megnézt. Hogy mondjam, hogy nem ezt ez csak másképp teljesen. Ugyanennek, ugyanennek a másik oldala, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy szervezetileg be akar lépni minden kettőben, akkor hajrá tegye, szerintem szervezetileg mint olyan formásban ezt nem lehet megtenni, de nyilván műhelyeknek kell alakulni ahhoz, hogy indítványokat betolják, és akkor már egész szervezet rá tudnak menni a nagy zöld gombra, részt tudnak venni a vitában, meg stb. És ez, ez, és ez tök jó, és mindenkit szeretnék indítálni arra, hogy ezt tegyen meg. A másik dolog pedig az, hogy, hogy azért a setnek van egyfajta megfelelő személyisége, és azt, azt azért lássuk át, hogy, hogy amit a sef mond, az nem a 42 véleménye, helyenként amit én mondok, az sem a 42 véleménye. A 42-nek csak az a véleménye, amiben megegy és egyébként mindenki egy ember, és azt mond, amit akar, és az a baj, hogy, hogy nagyon sokan ezt, ezt Ugye ez, ez, ez nincs, nincs benne még a kultúrában ez, ez a fajta dolog, hogy mi úgy megyünk előre együtt, hogy közben egy csomó dolgot tök más a véleményünk, és hogy ez nem baj, és akkor még lehet együtt menni. Mert majd amiben megegyezünk, abban megegyeztünk, amiben meg nem egyezünk meg, abban nem egyezünk. És az a lényeg, hogy ha valamiben megegyeztük, akkor tudjuk találni a szekeret, de egyébként vannak olyan, azért, vannak olyan kezdeményezések, akik, akik, akik, akik én is odajöttek, és Tehát a szervezet számára gyakorlatilag egy, egy publicitást ad az, hogy ott van a 42, azóta, hogy fölkerült a, a közösségi alkotmányzási 42-nek a weboldalára, gyakorlatilag naponta több jelentkező jó, hogy ők is szeretnének ebben részt venni, illetve nyilván a 42-nek is jó, hogyha minél több ilyen csoportot kezdeményezik idézőjelben minimáltak. Tehát, hogy még egyszer, a dolognak az a lényege, hogy nem kell mindenben egyetértenünk, még akár a dolgunk nagy részében sem kell egyetértenünk, egyetlen egy dolog az, ami fontos és jó, hogy egyetértünk benne, az pedig az, hogy ez a részvételi demokrácia, amit ki akarunk alakítani, az egy jó dolog, és még azt sem mondtam, hogy annak melyik változata, mert azon is Burmántja, hogy Burmán kívül van valahol, ahol működött a demokrácia. Nem, nem a részvételi demokrácia a Ott érdekérvényesítésről volt szó. Arról beszéltem, hogy a, mondják, hogy a békés módon megváltoztatni a rendszert. És erre szerintem a legjobb példa az a Gandhi féle India, aki nem látta még a Gandhi című filmet, de mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, mert, mert abból nagyon sok alkalmazni lehet, illetve van egy olyan könyv, ami sajnos csak angolul van meg, az a címe, hogy From Dictatorship to Democracy, az is az konkrétan ilyen ö, ö, módszertani útmutató arra, hogy a diktatúrát hogyan lehet békés úton felszámolni. Rengeteg eszköz van a kezünkben. A probléma az, hogy egy ember nagyon nehezen. Én egyedül nem, Márk egyedül nem, Márk egyedül nem, így egyenként nem, nem fog menni. Nagyon sok kérdék vagyok, és nagyon sok sokféle dologban hiszünk, nagyon sok sokféle dolgot látom. Azt gondolom, hogy ez csak akkor fog működni, ide utána szót, hogy ez gondolom. Ha mindenki beteszi a közösbe azt, ami úgy gondolja, hogy ez a közösbe való, a rohadtól tök mindent, hogy a szőgéket szőkéket meg a vöröseket. Lényegtelen, hogy miben különbözünk. Lényegtelen az, hogy mi választ el minket, a fontos az, hogy miben vagyunk azonosak. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb azonosság az, nekem legalábbis ez eddig, amit itt látunk, Nekem is van egy lányom, másnak is van egy gyerekei. És mondhatja, hogy olyan jövőt látok magunk előtt, amiben az én lányom nem fog tudni élni. Úgyhogy vagy el kell, hogy tőle váljak, amit egy nem fog nekem, például együtt el fogok én is menni, vagy nem tudom, hogy mi lesz vele. Most ezt így nem lehet hagyni, és én nem is fogom hagyni. A Gondoskodni, ez sem elég erős hívó szó a magyaroknak, hogy a gyerekeink bajban vannak. Ezt most nem fogom mondani, leteszteltük, nem elég erős hívó szó. Az emberek hamarabb az utcára az internetért, mint a saját szépen magában szívja. És ez bármilyen fórumán ülhetőleg el tudni mondani, engem fognak ezért megdíjazni. Ezt nem komolyan mondom. Az a gond az egész magyar társadalomban, hogy nagyon szarvezették ki fiatal. Olyan dolgokat nem emelünk kérdeztátra, amely egy dolgok egyébként nem jelennek a kérdeztátot, és azok a dolgokat, amelyek igazán fontosak, azokat folyamatosan átérjük. Én azt gondolom, hogy a 42-nek egyik nagyon-nagyon fontos kihívása az, hogy az értékítélet tenni. Tehát, hogy úgy ítéljük meg dolgokat, és azokon a helyeken, ahol azok valójában vannak kvalitatív munkában rendkívül sokat fog segíteni, már rögtön tisztában fogsz vele jönni, hogy ha te azt gondolod, hogy a te életed szar, vagy rá fogsz jönni, hogy a te életed kurvára nem szar. Azok az élete szar, akik elő foglalkozunk. Van, aki napi szinten, én kevésbé napi szinten, heti szinten, de foglalkozni kell vele. Foglalkozni kell másokkal, azokkal az emberekkel, akik egyébként találkozol. Tehát volt az, hogy mindenkinek van problémája, és senki nem hallgatja a másik problémáját, mindenkinek a saját problémáját fog. Mert a rendszert nem számoljuk fel, akkor nem fogjuk tudni a rendszert megváltoztatni. Mert a rendszer nem attól fog megváltozni, hogy a politikai élet megváltoztatunk, hanem attól, hogy mi önmagunkat megváltoztatjuk. Ha erre nem jövünk rá, hogy nekünk kell változnunk, akkor a világ nem fog megváltozni, mert mi magunk vagyunk egyébként a világ. Ez nem megint utalni, hogy egy ígért hirdetnénk, de ez nem ígéret, ez a tetves valóság. Igen? Ebben alkalmas lesz a 42? Itt tudsz a, az arra való, jövőt tervezünk, ötlet tervező asztal, ahol a jövőt személyesen megpróbáljuk egyeztetni, hogy az asztalon mit láttunk, azok ezek a területek. Amikor találkozunk, beszélgetünk, hogy egy tovább megyek, senki sem fog senki abban vissza, hátráltatni, hogy saját maga létrehoz az LP mondott olyan csoportokat, amelyek feladat hát, Kicsit, kicsit azért tovább mennék, tehát hogyha arról van szó, hogy azt megtanuljuk, hogy, hogy hogyan tudjuk tényleg a közös dolgaikat értelmesen rendezni, akkor a, a 42 egy, egy egész picit mint az asztal, mert, mert a 42 az egyfajta, ha úgy tetszik, kommunikációs keretet, ahogy tetszik, folyamatokat a lehet. az elhelyezés. de Nem az az gépet 15 a közösség, és igen, összemostan. Igen, nem, én, én, én, én, én csak a gépről beszélek. De az nem a 42. Jó, elnézést. Ja, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy a gép, a gép, az, az, ha úgy tetszik, folyamatokat ad, ha úgy tetszik, kommunikációs keretet ad, és ezeket a folyamatokat, kommunikációs kereteket az alapján próbáljuk meg megtervezni, hogy egyébként a szabad közösségben, egyébként a mindenféle aktivizmusokban. Van azért már tapasztalat arra, hogy ezeket hogy lehet úgy csinálni, hogy jól legyen. Ezeket a jó tapasztalatokat próbáljuk meg átültetni. Nem fog elsőre lenni, az elején tök szar lesz, második és harmadik, a második és harmadikra, és egyre jobb és jobb lesz, és közben ezek a, ezek a keretek, ezek meg egy része úgy majd rákényszeríti majd az embereket arról, hogy értelmesen egy baj van, de nincs idő. Nagyon szépen elbeszéltünk, csak kurvára nincs idő semmi. Most az éved, és az egy nagyon frappáns elemény, jó? Teljesen frappáns lesz. Tételezzük fel, hogy most forma lesz a büntetés. Igen. Mentünk a parlamentos zónába, de holnap után. Most kötöttem egy kérdést. Holnapja, a ke... Figyelj, én voltam már olyan tüntetésen, holnap fogjuk magunkat, én is beborítok előtt és picit pálinkát már mindent, nem tudod, hogy még látra. Holnap kimegyünk popeikkel, veletek mindenkivel, betűk a parlamentet, igen. És holnap után mi lesz? Megmondja? És egy alkalmatlanak fog jönni. Miért? Mert a legerősebb most, aki erre a dologra egyébként jelölt lehet, az nem, hogy egyszerűen alkalmatlan, hanem az a fajta gondolkodásmód, ami annak az embereket Dunába öletett. Mhm. Inkább az Orbán, mint ők, még két három év. Meg, meg nem beszélve arról, hogy olyan megfordulnak, Most szólok, március 15-en nem, rajtunk, nem rajtam, nem rajta fog múlni. A közösségem milyen tempóval lehet elérni azt a két, három, négyszáz ezer ember, az érdekérvényesítő legyen. Én azt gondolom, hogy a március 15 kell kitűzni célra nagyon-nagyon ambiciózus, másrészt pedig, másrészt pedig azt kell ö, átlátni, hogy vannak olyan dolgok, az idő kell. Nekem a nagypályám mindig azt mondta, hogy öccse, jó munkához idő kell, Szakmán belül azt tudjuk mondani, építőiparban is ott vagyok, hogy a munkában három dolog van, lehet jól, gyorsan, meg olcsón. Kettőt választasz. Viccen kívül. Jó, de... Csodákra meg Nem, az a gond, hogy mindenki csodát lát tőlünk, nem lehet. Én nem vagyok <coughs> sem. Meg nem tőlünk. Ez van egy kicsit, de nem. Attól függ, hogy ti, ti milyen egyrészt sebességgel, másrészt meg milyen okosan, ügyesen, most ez milyen hangzik, de jobb szavakat nem tudom, csináljátok ezt, ezt a dolgot. Hadd meséljek én is neked valamit. Itt túl türelmetlen vagyok én is. Mikor ide a legy- Szóval a lényeg, hogy én is iszonyúan türelmetlen vagyok, és nagyon-nagyon szeretném, ha haladnánk. Én például baromira örülnék, mert hát elnézést kérek mindenkitől, aki esetleg a, a dőrajongója, de én valami szívesen részt vennék a mostani szilveszterrel, láttam a neten egy felhívást, Orbán búcsúztató szilveszternek én baromi boldogan mennék oda. És Seplevel is baromi sokat vitatkozunk, mert én úgy érzem, hogy nem haladunk elég gyorsan. Elméleteket tárgyalunk meg, minden elméleti szinten van, és nincsenek cselekvések mögöttünk, nincs az, amit megindítunk. Amit én állandó problémának látok az emberekben, az a félelem. Az a benyökeresedett félelem, a saját egzisztenciája, az élete, a munkája, a gyereke, a lakása, igazat született és egyebe miatt, ami meggátolja abban, hogy ő valóban aktív részese tudjon lenni bármilyen szerveződésnek, nem pártnak, mozgalomnak, bármilyen civil szerveződésnek. És amíg az emberekből nem tudjuk ezt a fajta félelmet valami utó módon kiszedni, és nem látnak lehetőséget arra, hogy tényleg tudunk alternatívát felvázolni, ami működni fog Igen. a jelenlegi politikai erőknek a, a, a búcsúztatása után is, addig addig egyszerűen nincs meg az a kritikus tömeg, amivel valóban hatékonyak lehetnénk. Csak annyi a talán Pinegmoltra is írt, tehát írt és emlékeset akarok mondani abban, amikor is talán nagyon sok sokáig élet emberek, tehát mi abban értük, hogy majd mindig lesz valaki, vagy valakik, akik majd döntenek, akik majd dumaknak a problémát, ami megoldjuk. Tehát ha mindenki szeretném az embereket, akkor már annyira tudnám megvédeni, hogy nincs kellő gyakorlatilag pontosan abban, abban, hogy na hát akkor saját magunk mellett kiállni, meg kell csólalni. Volt egy, bocsássatok meg, a, a a Facebookon volt egy kedvenc képem, amit osztottam, és nagyon meglepődtem, mert ahogy megosztottam azt a képet, millióan ismeritek, azt tettem észre, hogy három nap alatt több százan osztották meg olyanok, akik engem nem ismertek. Ez a kép a következőképpen nézett ki. Az első részén egy tömeg áll meghajolva rabszolga pozícióban, és egy darab korbácsos ember áll velük szembe. A második képen három ember áll a korbácsos emberrel szembe, a többiek még meghajolva, a harmadik képen pedig az összes ember áll, és a korbácsos ember meghajolva. Ez a történet ez az, amit nekünk... De ezt el kell, hogy higgyétek. Tehát többségben van az erő, és egyszerűen nem, nem vagyunk tudatában. Hát nem vagyunk tudatában. Ezt mondtam az előbb, hogy csak az emberek azt gondolják, hogy az a megoldás. Azért is hogy legyen 70 ezer forintos bére azért nem fog megváltozni a 70 ezer forintos minimálbére. Ahhoz szó szerint, ezt most értsétek, hogy mondom, több száz, több ezer embernek még ezt is el kell vesztenie. Egyébként megint azért került el. Ugyanez a helyzet. Úgy néz ki, hogy még mindig nem elég nagy a szar, mert még mindig mindenki kapaszkodik a helyzetbe, de most mocskosul. Eh. Én mai napig is egész nap szó szerint a végén az ágynak megborult az egyes és bele is volt, egy 10 pontos gyógycsen ment a, a szarevés. Már vagy most kicsit meg kisgyerekek. Értitek? Egy olyan dolgon, amit nem, egy nem hiteles ember valamilyen oknál fogva közzétett. És én nem vagyok Gyurcsány János egyébként, egymást, én Orbán ellenes vagyok. Csak tudom, hogy már ő is hiteltelen. Amikor elindult annak, hogy lehet, hogy még volt neki esélye az is. Nem pártokba kell gondolkodni, hanem a saját jövőmben. Felejtsük már azt, hogy kik voltak, azt kérem most a foglalkozni, hogy hogyan tudunk változtatni. És azon gondolom, hogy egyébként, na, szeretnék én is két hét alatt változást elérni. Én öt éve várom ezt a két hetet. Öt éve. És ez a nekifutása most már szerintem a 12. vagy a 13. Most talán fog valami sikerülni a Bocs. Figyelj, te már, de mindegy, vagy Csak annyit szeretnék hozzáfűzni ehhez a gyors váltáshoz, hogy nincs idő, időre helyettük. Én, ha esetleg valaki nem ismer, akkor Földi Robi vagyok, így gyilkos lázadó. Minden oldalon ott vagyok, minden, tehát még az Orbán Viktor kormány mellett is ott vagyok. És ott nem ugyan, de az összes többi oldalon két hónapja azt kérdezem mindenkitől, hogy mondjanak egy másik alternatívát. Tehát ha nem is a kormány lemondana, hogy lecseréljen meg ott, tehát megdöbbeni megdönteni jön kijönne helyette, mi a másik alternatíva. Két hónap alatt senki nem tud választani. Ebből kell kiindulni. Csak annyit mondanék én, hogy akinek megvan az alternatívája, ez egy nagy marha, hogy kiteszünk oldalra. Mert azokat az embereket, akiket most odatolnánk a helyére, nem megvannak, azokat holnap likvidálnák. Erről ennyi. Ezért, ezért nem látják az emberek a karakterben. Annyira nem is arra gondolom, hogy nem sokan ezt képzelik, hogy mi lesz akkor, ha... Semmi. Semmi. Most mondom, semmi. Túléljük, beváltjuk, és egy új módszerrel fölé én négy napig ki voltam tiltva a Facebookon. Nem azt kell kérdezni, hogy jól lehet, hanem el kell tüntetni, és el kell kezdeni. Most így megértem, négy évig addig. Én értem, következik a már most elég. Minden Igen. Csak még nem sok embernek elmondható. Mennének rá, és vannak még fontos kérdések is meg kell tenni, és ez a születbe érdetek fontos kérdés hogy azt, hogy csinálod, most elkezdett, hogy a két kérdést kapunk, azt én most megmondom, de mondd a fontos kérdést, hogy szeres. Én? Nem te. Ja, azért. Nekem is lenne sok. Nem. Igen, mondtál valamit, ami egy fontos dolog. Én meg sem merek annyi. Pedig nem. Én azt nem oda hozzá négyszer között. Jó, tényleg tőlem kérdez? Vagy a többiektől? Igen. De mondd el. Mondd el. Tényleg nem a fontos Ha nem akarja, akkor erőszakolja. Gyere, fogd meg. Nem is nem erőszakolja. Komfortban nem nem akarja. Hát az alapvető alapkérdésem az volt, hogy ugye ezt a gépet, ezt az eldemokráciát most a mostani regnáló Orbán kormány alatt próbáljuk megcsinálni. A másik pedig az, hogy hogy például bizonyos területekre, például a kis faluba, ahova vittétek a Mikulás csomagot, hogy fog eljutni? Ezt a, ez a demokrácia például. Pont, és ez pont az a réteg, akik, akiknek a, a égető szüksége van a változásra, és pont ők valahogy nem hiszem, hogy bele tudnának szólni, nem tudom, van ott internet kapcsolat, vagy... De hát a mi felelősség fogod a menni, mit nap, mit a kérdést? Igen. Gumicsap! A másik, bocsánat, még csak ugyanehhez kapcsolódik, tehát hogy bizonyos rétegekhez, hogy hogy fog ez eljutni. A másik meg az, hogy például van egy indítvány, amihez nekem halvány vilapingom nincsen, a geotermikus energia kiaknázás. Én hogy szavazzak, minek alapján? Én. Az alapján, hogy mit hogy nem, nem, nem, nem tudom elképzelni, hogy egy szakmai területen érzem, hogy valaki. Hogy az jönnek, mint

nagyon egyszerűen a, hát a helyi aktív embereket kell megtalálni, nem politikailag aktív közösségiek, ezeket nem kell, hogy a 42 részét legyenek ők, szerintem. Uh, őket megtalálni és segíteni, és akár ez egy ötlet volt, ugye, amit én felvetettem, de akár kellene, hogy helyi faluzüléseket tartani, ahol már az volt a aktív dolog, amely én a barátok köztelől, vagy a fakamámmelből eljön és ott megvitathatjuk, indítványozhassanak valamilyen dolgot. A lényeg az, hogy érezzék azt, hogy egyszer most az van, hogy nem mi oda viszünk valamit, hogy na ugye támogatok, hanem mondd meg, hogy mit akar. Ha annak is egy indítványnak kell lennie. Hát de ő alapszinten mit fog mondani, legyen olcsóbb a kenyér, vagy kapjak ingyen kenyeret Akkor az önkormányzat. Más indítványa neki nem lesz, ő nem fog a geotermikus energiáról indítványokat fölrakni. Bocsánat, hogy menjek, jó, hogy csak egy gondolatot megmondjak el ezzel kapcsolatban, jó? Figyeljetek, a lényeg az, hogy egyrészt rohadt sokfélék vagyunk, rengetegféle társadalmi csoportban ott voltunk, nekik, ha oda megyünk és azt mondjuk, hogy gyerekek, azért dolgozunk, hogy jövőre legyen ingyen magotok, basszus, tudjátok locsolni, és aztán lesz kaja. Vagy, vagy teljesen minden, ez egyébként minden társadalmi csoportnak meg kell találni a rák, rákját, hogy az, amiben igazán meg lehet őket fogni, és aktív emberek jelennek mindenhonnan, és utána itt van az, az alkalmazás, az internet, akkor a helyi fórumok, az, hogy már nem tudod, hogy először is a, a embereket akarunk hirtelen azonnal megmozdítani, ahhoz, hogy majd sokan vagyunk és betoljuk azt, amit mi szeretnénk, az a réteg kell, aki állandóan online van. Tehát ezt kell megérteni, felgyorsult a világ, gyorsan kell cselekedni, ezek a parasztok oda bent gyakorlatilag naponta három fasságot tolnak ki. Tehát érted? Tehát, hogy nincs, nincs, valahogy meg kell győzni az embereket mindenkit, és kell értitek, amit mondok, tehát hogy el kell hinnünk, ugyanúgy, én sem hittem el, amíg ki nem mentem arra az első tüntetésre, hogy igen, én is bele tudok szólni az egészbe, és a, a második vagy harmadik amikor volt az a közfelháborodás napja, lett volna lehetőségem, felálltam volna arra a kurva színpadra, és azt mondtam volna annak az x ezer embernek, hogy gyertek be, letarom, hogy nincs, de tűnjenek el a picsába, mert nem minket szolgálnak, érte? És amikor a munkahelyemen rettegni kell attól, hogyha megtudják, hogy én mit csinálok, vagy mivel foglalkozom, akkor esetleg kirúgat, és akkor elvesztettem minden, és utcára kerülök, mert amúgy egy alapilletben élek, és nincs munkahelyem, akkor szevass annyi, mert apám egy alkesz, anyám már nem él, a, nem tartom a családot. Tehát, hogy, nem, tehát, hogy azt mondom, hogy én, ha én kurva sokat kockáztatok arról, hogy itt vagyok, hogy csinálom, hogy felvállalom. Tehát kockáztatom azt, hogy kirúgnak a munkahelyről, de tudjátok, mint hogyha kirúgnának a munkahelyről, az lenne az utolsó csepp, hogy akkor igen, oda mennék, és az utolsó leheletemben összehoznám azt a szart. Csak az a baj, hogy sok embernek eddig kell eljutni, hogy kirúgják a munkahelyéről, és hogy ne legyen mit ennie, azért, hogy ott legyen. Tehát valahogy meg kell találni mindenkihez a megfelelő értelmi kurva De én mentem, mert dolgoznom kell. Sziasztok! Színes a dolog, senki nem tart össze senkit, és akkor azt mondod, hogy nem kell hozzá kívülni be. Most fogadjuk el, hogy akkor ebbe a dolog meg oda fogunk állni, hogy hú, mi a szétszámot, hogy 9 millió van. Á, akkor a 9 millióból 4 számot fognak tervegesen azt, azt számolgattuk, hogy körülbelül a szaturációt, hogy hányan fognak részt venni meg a szavazásokban, 150 hányzott, hanem a rezervet számolni, akkor ugye mindenki sikerül. Bocsánat, itt volt még egy... Sziasztok! Még van egy válaszunk a Mólinak, innen, igen. Azt fogják, mondani, hogy a drágaságon de én nem azt mondom, hogy felé, felé, nem azt meg megcsináljuk, azt mondom, hogy dolgozzátok ki, hogy hogy legyen az a helyzet. Gondolomban megcsináljuk, a tudjátok, mi jelenti. Fordítva, fordítva, megkérdezzük őket, hogy mire van szükségetek. Tehát így néz ki a dolog szó szerint, hogy megkérdezik, hogy figyelj, nem hoztam semmit, mondd meg, mit kell. Igen, ez amit a karitatív az alatt felértük, azóta két cikluson keresztül a mindenkori polgármesteri hivatal meg a képviselőtestület azokon a dolgokon dolgozik. Bocsánat, egy gyors választ még oda. Fognak közben, de az nem ez a baj. Nem ez a baj. Igen? Bocsánat. Móni, a válasz a kérdés, hogy uh, hogyan lehet működtetni. ez. Uh, remélem, hogy röviden el tudom mondani, hogy van a képviseleti demokrácia, van a részvételi. A kettő között van a liquid demokrácia. A liquid demokrácia az egy olyan részvételi demokrácia, ahol meghatalmazás útján képviseltetheted magadat, és ezt a képviseletet a meghatalmazás visszavonásával bármikor visszavonhatod, és átadhatod egy másik embernek. Hát ez a mostani rendszerben sem működik. Hát, hát, hát, ez, ez, nem, ez, nem, ez nem a parlamenti demokrácia, hanem itt arról van hogy 8 millió ember... Hát a lényege szavazza, ugyanez, tehát valaki képvisel egy csoportot. De egy nem, működik, a végén a saját gyert fogja. Igen, most kapta, ha érted, ezek után, gyors. Kaptany, de most elgondolatodról, ürítsd ki a fejedet, mert most tele van, bocs. Tehát arra figyelj, amit mondok. Tehát részvételi demokráciáról Figyeltem beszélünk. azért, hogyha nem figyeltem volna, akkor csak nem a te, ezt úgy képzeled el, mint egy társasház, ahol van száz lakó, és van egy közgyűlés. Ha te nem tudsz elmenni, akkor meghatalmazod az egyik lakótársadat, akivel jóba vagy és ismered a, ismered a gondolatát. Nem pedig valaki. És nem, nem csak valaki, hanem meghatalmazott, hogy figyelj, szavazás lesz egy ö, napirendi ponttal kapcsolatban. Én ezt így gondolkodom, te is így gondolkodsz, tehát helyettem is szavazol. És amikor ő fölteszi, nem egy kártyát, hanem kettőt rak föl. A sajátját, meg a tiédét. Erről szól a likvid demokrácia, és ez bármikor vissza tudod vonni. Tehát, hogyha ő cigányozik, zsidózik, anyázik, mit tudom én, mit csinál, vagy nem úgy ö, beszél továbbra is erről a dologról, hogy szeretnénk, visszavonod, keresel egy másikat. Ez lehet témánként, semmi közel ezt lehet témánként is föl, fölvenni. Az azt jelenti, hogy energetika, energia szempontjából volt csak fejezettség, hogy te kuka vagy, nem értesz hozzá. Most nem ledegradálod, hanem ha nem értesz. De ha seperben megbízol, akkor azt mondod, hogy ebbe a témakörbe a sepert szavaz helyette. Ha egészségügyi kérdésről van szó, akkor egy olyan ember bízol meg, aki abban, egy harmadikban, meg abban. Ha te azt mondod, gyerekek, hagytatok engem békén ezzel az egésszel, itt van a Józsi bácsi a szomszédban, ez egy csomó mindenben tök jó, helyettem mindenbe szavaz, mert én elvonultam a jurtámba, elvonultam a világ másik oldalára, aztán ha visszajössz, akkor majd visszaveszed a meghatalmazást és szabadulsz. És ami az ő értés, mert hát az a meg És nekem most ezzel az a ellenet, most én fogalmazok meg ellenet és az a probléma, hogy a tetes közülése 200-ból 8-an mennek el. És az a 8-nál nincs ott a maradék 192-nek a papírőt szavazott helyett. Az emberek úgyis érdektelenek a választásban és a szavazásban, hogy és nem róluk szól ez a probléma. A, megvan az, hogy hogyan lehet érdekelti tenni, hogyan lehet ezt vonni. A másik, múltkor azt raktam ki a Facebookra, hogy azért utálják az emberek a politikát, mert mocskos. De miért mocskos a politika? Azért, mert az emberek leszarták. Hagyták, hagyták, hagyták. Na most ehhez azt kell, hogy ezt kedveljék, meg kell fogni a nagyomású mosót, meg a gőztisztítót is le kell mosni. Hát Most szerintem gondolom, hogy mi talán afelé azon dolgozunk, hogy ezt mossuk le. És hogyha az emberek elé, embereket ebbe be tudjuk vonni, és látják azt, hogy van egy alternatíva, akkor egyre többen fognak csatlakozni, és ez egy ilyen exponenciális függvény, ami lehet, hogy most mi itt vagyunk 1400-ban, lehet, hogy egy hónap múlva 1600-an, de előbb utóbb ez, ez egyre többen fognak csatlakozni, mert hogyha te kimész egy strandra, láttam egy